Всім привіт! Починаємо робити шорти з штанів. Я вже обрізав. Це шорт, це штани, в яких я поламав собі ногу, і мені прийшлося їх обрізати, щоб можна було гіпс просунути. І я вирішив з них зробити шорти. Зараз я покажу, як я буду робити шорти. Спочатку я відмірюю, скільки у мене буде загортатись тканина. Я беру по 2 см. Відміряв пополам. Тепер в мене буде тут полосочка і тут. І по цих полосках я буду зараз проглажувати і загинати тканину. І от, коротше, починаємо це проглажувати. Треба прогладити нормально, прошпарити, щоб потім не було такої фігні, що десь щось нормально не загинається і коли шиєш. Воно десь задирається, десь тканина лізе в інший бік. Коли це треба нормально дуже прогладити все. Коли ми вже загнули і прогладили з двох боків одна по одному разу дві штанки, тоді ми можемо скласти разом і просто подивитись, чи воно рівно. Це треба робити краще так, бо якщо загинати зразу з одного боку і проглажувати, і виходить, що друга виходить нерівно, тоді треба знову розгинати, знову заглажувати. Коротше, лишньої роботи. Краще зробити там і там, потім прикласти і подивитись, чи воно рівне. Після цього етапу можна вже так само тільки другий раз, так само прогладжувати. А далі вже будемо робити це все вручну нитками і голками. Спочатку так робимо на шарик по-бистрому, щоб воно просто взяло свою форму, а далі будемо більш уже краще так заглажувати точніше. Я знайшов другу владільну цю дошечку. Я раніше не розумів для чого вона. І от я знайшов для чого її можна використовувати. І тоді вже можна отак сильно, упорно кожну кожен участок нарівнювати, щоб воно було рівно, нормально, сильно заглажувати ще я забув сказати про таку дрібницю, з якою потім можуть бути проблеми. Оці шви внутрішні. Треба дивитися, в який бік вони загнуті. Бо я тут допустив помилочку і виходить так, що цей загнутий в одну сторону, а цей зовсім в другу. Того це не добре, треба виходить, що тепер заново це все розмотувати, перегинати на другу сторону, знову замотувати. Це не є дуже складно, але це така фішка, на якій дуже легко загубитись і зробити неправильно. І тепер можна так само, коли все готове, скласти дві штанки разом і порівняти одну до другої. Ну, більш-менш нормально, може бути. Наступний етап у нас це закріпити цю тканину отакими от способами. Простою ниткою і голкою. Робиться для того, щоб коли ми будемо шити на машинці, щоб ця тканина не гуляла вправо-вліво, не задиралась, щоб так як ми загладили, так ми і прошили. Для цього можна взяти любу голку. У мене зараз теж не сама найкраща, але я люблю брати голки саме для вишивання хрестиком. Вони на кінці не гострі, ними взагалі неможливо поранитись і вони дуже легко пробивають тканину. Хоч попри те, що вони закруглені, все одно ними шити легше, ніж цими гостями. Бажано не в самому верху, а десь трошки нижче верху, більше середини, щоб коли ми шили на машинці, коли ми будемо шити на машинці, ми не зашивали разом з звичайним швом цей шов, який ми зараз підганяємо. Потім просто легше буде витягати ці нитки. Ну і так, і так, по кругу так по кругу обидві половини. Все, я прошив з двох боків. Після цього можна сміло йти і шити на машинці. Починаємо шити на швейній машині. Значить, внизу я вже виставив, у нас буде нитка десятка, вверху буде тонка, я не знаю який там розмір, може п'ятерка. Зажимаємо і по чуть-чуть, без різкого розгону, починаємо потрохи прошивати. Нитку сильно дуже не натягуємо, щоб не рвалось. Оце як у нас тут товстий слой, то воно може дуже легко рвати. Щоб не було проблем, то зверху я ставлю тонку голку, тонку нитку, внизу ставлю товсту нитку шиємо не під самий край, чуть-чуть нижче краю. Може на міліметр два нижче. Коли ми все прошили, тепер от якраз і пройшов цей етап, що треба втягнути оці фіолетові нитки. І от тепер і весь прикол в тому, що ми їх прошили трошки нижче і не зашили машинкою. І так тепер в такому варіанті можна просто взяти і легенько витягнути їх руками. Це є самий грубий, самий простий спосіб зробити штанів шорти. Він самий скорший. Його може в принципі зробити кожен, хто хоч трошки вміє шити або має машинку. Його можна зробити навіть вручну, без машинки. Це є самий елементарний спосіб. Надіюсь, що ви для себе щось візьмете з цього і Зробити теж якісь нормальні шорти. Дякую всім, пока.